происходит кастинг в продюсерскую школу Baby Photostar. Если вы... Спасибо большое. Ребят, если вы хотите на самом деле развивать своего ребенка, открывать всяческие таланты, то Baby Photostar это то, что вам нужно. Съемки в рекламах, фотосессии, э, известные телевизионные каналы – это все для ваших деток. И мы будем начинать. И первыми, пока смог, откроет украинский бренд «Миф». Поехали! Поехали!